राजीव गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी के बारे में यह कहा जा रहा है कि वे जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और इसी के अभी तक नेता भी रहे हैं वे चुनाव भी लड़े थे लेकिन अब उनके बारे में यह चर्चा चल रही है कि वे जल्द ही कांग्रेस में शामिल होकर अपने परिवार के साथ पुनः आ जाएंगे उल्लेखनीय है कि मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री भी हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से वरुण गांधी का